Բարի երեկո հարգելի բարեկամներ, ձեզ հետ կրկին Հարութ Դեմիրճյանն է եւ եկել եմ տեղեկացնեմ, որ հունիսի 10-ին լինելու է մեր հաջորդ տեսահոլովակը, որը կատարելու եմ հայտնի եւ սիրված սաքսոֆոնահար Գարիկ Հովանեսյանի հետ։ Տեսահոլովակը կոչվում է Garden Mashup եւ իհարկե կխնդրեմ չմոռանաք գրանցվել Դեմիրճյան Production-ի Instagram-յան, Facebook-յան եւ YouTube-յան էջերին եւ տարածել այդ տեսահոլովակը, որովհետեւ վստահ եմ ձեզ շատ դուր կգա ես էլ իմ կողմից իմ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել 100 դեմրջանին, դեմրջան production-ին այս հրաշքմտը հաղացման համար եւ իմ հատուկ շնորհակալությունը Էլգար Դեմն ռեստորանացի ճանաչման համալիրին։ Այս հրաշքմտության մեջ մեր տեսանողական դիտարկելու համար։ Եվ այսպես կհանդիպենք հունիսի 10-ին։ Սիրով Դեմիրճյան Production